assalomu alaykum azizlar kanalimizga xush kelibsiz kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang albatta layk tugmasini ham bosib qo'ying og'ir judolik o'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy usmonxon temirxon alimov hazratlari og'ir xastalikdan so'ng vafot etdilar alloh taolo muftiy hazratlarini o'z mag'firatiga olsin solih amallarini o'zlariga hamroh etsin oxiratlarini obod etib joylarini firdavs jannatlaridan qilsin oila a'zolari va barcha yaqinlariga o'zimizni ta'ziyamizni bildiramiz joylari jannatdan bo'lsin